悪いが止まらねえぞ俺は お前に俺の正義を書くことはできんお前に俺の正義を砕くかスマッシュバラお前に俺の正義を砕く

前に俺の正義を砕くことはできなここまでだ帰還帰還るのか

お前に俺の正義を来たかからや僕は俺お前に俺の正義を来た